सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश के अमेठी के अलावा उत्तरी केरल के वायनाड से दूसरी सीट पर राहुल गांधी चुनाव क्यों लड़ रहे हैं कुल मिलाकर पार्टी का यह कहना है कि सभी दक्षिणी राज्यों ने कांग्रेस अध्यक्ष से अपने राज्यों से चुनाव लड़ने का अनुरोध किया था उसके बाद वायनाड से चुनाव लड़ने का फैसला किया गया केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम से 450 किलोमीटर दूर उत्तर से स्थित वायनाड लोकसभा सीट दो राज्यों यानी कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ अपनी सीमाएं बांटती है ऐसे में यहाँ कांग्रेस के नेताओं को लगता है की राहुल गांधी की उपस्थिति से दोनों राज्यों में कांग्रेस की संभावनाएं बढ़ेंगी कुल मिलाकर इस सीट को 2008 के परिसीमन के दौरान मल्लपुरम